Референдумның өтуіне санаулы күн қалды. Келешекті бірге өзгертуге бағытталған саяси науқанға сіз қатысасыз ба? Халықтың пікірін білген едік. Дәстүрлі айдарымызды назарларыңызға ұсынамыз. Референдумға барасыз ба? Ау, барам. Қандай нәтиже күтесіз референдумнан? Мемлекетіміздің жақсы болуын күтемін халықтың ойлағанындай болсын деп ойлаймын барамыз құдай қаласа қандай нәтиже күтесіздер референдумнан одан енді күтетін нәтижесі еліміз жұртымыз аман болсын әйтеуір жақсылық болсын патшамызға сабырлық елімізге тыныштық берсін мынау жастар өссін келешегі болсын жас балалардың жағдайын көрейік не болады референдум қалай өтеді біздің міндетіміз ғой бәрін өзіміз шешеміз деп халықтың мүддесінде болады деп ойлаймын